esta? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué foto tan hermosa! Hmm. Vamos a ver otra foto. ¡Ay, no! Pero si ve la foto de mi perfil, se va a dar cuenta que soy feo. Más bien. Le voy a escribir que salga conmigo. Sí, le voy a escribir ah, que salga conmigo a las seis. Sí, a las seis. Vamos a ver. Pero me puso una cita. Ay, qué lindo. Me voy a poner hermosa para ir a cumplirle la cita a él. Amigos, tengamos mucho cuidado con la información que compartimos en el internet, porque nos pueden engañar. Este es un mensaje de SuperTIC para el uso de un internet responsable.